maxkamadda gobolka saaxil ayaa saakaasi si rasmiya ugu dhawaaqday saddex iyo tobanka xildhibaan ee noqon doona golaha deegaanka ee degmada berbera islamarkaana sida sharcigaa ah loogu soo doortay doorashadii isa saarnayd ee koob iyo soddonkii mey ka qabsoontay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka saaxil xamse cabdilaahi oo isagu ka akhriyey qodobada sharciga ah ee ay ku noqdeen saddex iyo tobanka xildhibaan golaha deegaanka ee degmada berbera sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa oo kasoo qayb galay shaacinta ama sheegidda saddex iyo tobankaasi xildhibaan wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan jamhuuriyadda somalilan maxkamadda gobolka qaraarka maxkamadda maxkamadda gobolka saaxil <clears throat> waxay ansixisay maantay taariikhdu tahay afar iyo tobankii bishii lixaad labada kun iyo koob iyo labaatanka go-aanka natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka golaha deegaanka degmada berbera ee ka soo baxay komishinka doorashooyinka degmada berbera ee ku taariikhaysnaa afartii bishii lixaad labada kun iyo koob iyo labaatanka waxay go-aamisay inay doorashada deegaanka golaha golaha deegaanka ku guulaysteen mudanayaasha kale ah maxamed ibraahim ismaaciil dable maxamed xaaji cali caynabo jaamac maxamed cabdi caateeye cabdishakuur maxamed xasan ciddin cabdirashiid nuur wacays axmed cabdilaahi wey diriye maxamed xaaji maxamuud maxamed cali cabdi maxamed cali cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf nuur cabdi jaamac cabdi aadan xuseen yuusuf xasan maxamed cabdilaahi cilmi xasan baashe cabdilaahi ibraahim qaraarkan waxay maxkamaddu u cuskatay qodobada boqol iyo toban boqol iyo koob iyo toban dastuurka somalilan iyo qodobada labiiyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatana xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar saddex iyo labaatan labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo qodobka boqol konton iyo saddex xeerka doorashooyinka guud iyo isdiiwaangelinta xeer lambar koob iyo sagaashan labada kun iyo labaatanka iyo qodobada qodobka qodobada toddobiyo toddobaatan sagaal iyo toddobaatan siddeetan xeerka habka madaniga qaraarkan wuxuu soo baxay maanta ay tahay afar iyo tobankii bishii lixaad labada kun iyo koob iyo tobanka koob iyo labaatanka allah mahadle maxkamadda loo xidhanta maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba dollar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber siddeed afargees ama xidig laba eber laba afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga somalilan